Bonjour, moi c'est Valentine. Bonjour, moi c'est Stella. Alors, euh, euh, voici des neurones. Ça et ça sont des neurones. Ceci est une terminaison axonale. Ça aussi. Et là, il y a. Non, c'est pas ça. C'est ça. <laughs> c'est ça la terminaison. axonale. Là, il y a un soma. Et là aussi. Euh, Donc ce sont des terminaisons axonales et des somas euh, de... de neurones. De neurones. De neurones. Et euh, là, il y a les dendrites. Ouais. oui, ça aussi, ce sont des dendrites. Et là, il y a une synapse. c'est là où ils se touchent, là, comme ça. D'accord. <laughs> Donc la synapse, c'est là où deux neurones se touchent. Ouais. Là, c'est des... C'est des astrocytes. Ça qui aussi. vont chercher le sang, le, machin dans les vaisseaux sanguins là. Ils vont chercher quoi dans le vaisseau du sanguin sang. Du sang, <laughs> non, c'est pas du sang. C'est quoi qui est dans le sang euh, euh, Du sucre. Ouais. Glucose. Merci glucose. Logan. Et le glucose, il amène le glucose euh, bah, dans de, aux neurones. Aux neurones pour Pour le nourrir. Super. Voilà. il y a les, les oligodendrocytes qui, s'enroule autour du neurone. De l'axone. De l'axone du neurone, c'est ouais. pareil. Et pour, pour après, pour que le message euh, passe plus vite dans le neurone. Euh, le message chimique passe plus vite dans, le neurone. Super. <laughs> non, c'est pas la même chose. Alors, euh, là, il y a une microglie qui mange les saletés. Tu ouais. mangent les saletés dans le neurone. Elles sont les saletés C'est les, moi, c'est les, petits trucs jaunes. C'est les petits trucs jaunes, ouais. Et, les bouches des microglies, elles sont Là, moi, c'est un petit truc jaune. Elles sont là, là. C'est ça, moi. Les petits trucs jaunes pour Stella. Et moi, vert. D'accord. Qui les dépasse de la euh, tortue. Alors, euh, après, il y a... Euh, les petits trucs comme ça, là, c'est les... Messages. C'est les messages chimiques. Ça, c'est les messages électriques, non Ça, c'est pour, c'est pour recevoir... Ça, c'est les boîtes aux lettres, c'est les, les, les récepteurs. Super. pour recevoir euh, les, les, messages. Les messages et les... électriques. Euh, Alors, ah l'électrique, il passe dans... Dans le nœud. L'axone, il part du nœud. Et les chimiques, ils sont... Dans les pattes. Dans les, dans pattes, dans les terminaisons. axonales. Exactement. Est-ce qu'on a déjà parlé des dendrites Je sais pas. Oui. Ouais. Euh, ça, c'est les dendrites. Bon, voilà. Euh, on a, je euh, crois qu'on a parlé de tout. Ça, c'est un vaisseau sanguin, en fait. C'est là d'où vient le, sucre, là, le, machin, là, le, glucose. <laughs> c'est qui cause, monsieur. Merci, Logan. mais c'est là, tu dis tout le temps le, le, le sang alors que c'est le glucose. bon, je crois qu'on a fini. Ah oui, ça c'est la tête, je sais plus comment ça la tête, c'est le soma. Ouais, le soma, voilà. Ça, c'est le soma du, oups, du neurone. Ça donne envie de manger. <laughs> oui, bref, c'est bon. Bon, je crois que vous avez le droit de manger vos neurones maintenant. Ah, moi Mange les miens. Bon, bah. Un petit au revoir à la caméra. Au revoir. Au revoir.